体は食べたものでできているもうまさにその通りなんですよ食べてないものでもベースはできてるけどそれ以外のものは食べたものによってちゃんと作られていくだから何を食べてるかによってどんな風な体になっていくかっていうことが後に徐々に証明されていくんですよね自分の体つきで。これ聞くとあ食べたものもちょっと気を使った方がいいなって え特に男子男子はもうほっとくと茶色いご飯しか食べません、え男子の好きな茶色飯、え茶色いの好きなものだけを食べるっていう傾向があるんでやっぱりバランスなんだと思いますよ。まあ、今までぼんやりと感じていたことなんですけどもえコロナのこの自粛のおかげではっきりと えー、僕の中でも認識できるようになったんで、えー、皆さんの方にも、えー、そんなお話をしていこうと思いますが、え今回、えこの毎日食事を、えキッチンに立って作って、え食べてっていう日々を繰り返してる中で食卓日記っていうのをつけ始めたんです。1週間のメニューを、えパッと目で見て、え何食べてない、何を食べた、えこれ食べ過ぎとかっていうのが分かるように 1週間のメニューを作りましたそうするとあ先週はこれが足りなかったなとかっていうのがはっきりわかるだからえ食べたくないものは別にその食べる必要がないんですけどもあの食べておいた方がいいものは食べておいた方がいいよっていうそんな参考になればと思って食卓日記自分でつけ始めました